Turín es una de las ciudades más grandes de Italia por población y el tercer centro económico productivo del país. Ha sido protagonista durante los últimos años de un importante proceso de transformación desde el punto de vista económico, urbano y cultural. Turín siempre ha sido identificada como la capital de la industria. Desde la mitad de los años 70, gran parte del sector productivo ha sufrido fenómenos de abandono o cierre permanente, que han dado lugar a amplios procesos de reestructuración y de reubicación en otros contextos. En los últimos años, para hacer frente a la evidente decadencia, las administraciones públicas y entidades privadas se han comprometido a buscar una nueva imagen para la ciudad, desarrollando en el año 2000 el primer plan estratégico italiano un plan estratégico para otorgar a Turín un nuevo rol económico, basado en una diversificación sectorial que incluye la investigación, la tecnología y el conocimiento. El Urban Center Metropolitano nació en 2005 basado en las recomendaciones del plan, como un lugar de encuentro entre los actores económicos, sociales y culturales implicados en los procesos de transformación de la ciudad. En 2010, la estructura se convirtió en asociación independiente. Urban Center di Torino è nato a valle della, dello sviluppo del primo piano strategico della città di Torino. La città di Torino è stata una delle prime grandi città italiane a dotarsi di un piano strategico eh, a valle di un grande percorso di elaborazione con la società civile, con gli stakeholder della città. Eh, sono state tracciate quelle che erano le direttrici di sviluppo, di quella che sarebbe stata la grande, la grande, trasformazione, ovviamente sia di carattere fisico, ma soprattutto di carattere sociale, culturale ed economico, e furono individuate delle azioni da mettere in campo. Tra le azioni che eh, venivano delineate nel piano strategico della città di Torino c'era proprio la costituzione di un urban center, che poi inizia a, eh, nel 2005 e diventa sostanzialmente strutturalmente autonomo nel 2010, quindi una struttura che comincia ad avere questi dieci anni di vita e che ha un po' questa genesi. Allora, dal punto di vista legale è un'associazione, è un'associazione che ha tra i soci partecipanti, ha tre soci, il primo socio è la città di Torino, il secondo socio è eh, Torino Strategica, che, eh, anzi Torino Internazionale, eh, che è l'associazione che di fatto sviluppò il, il primo piano strategico e eh, la Compagnia di San Paolo che è il nostro partner eh, all'interno di, di, Urban Center. Il modello, il modello, organizzativo è quello di un'associazione in cui i soci fondatori partecipano all'interno di un consiglio direttivo con un proprio rappresentante eh, dal punto di vista finanziario ed economico, eh, i due soci che hanno disponibilità finanziaria, che sono appunto la città di Torino e la Compagnia di San Paolo, compartecipano alle spese di funzionamento con una dotazione che ogni anno viene, viene stabilita. Il consiglio direttivo è di fatto l'organo che in qualche modo organizza e programma le attività di, di Urban Center. Eh, è presieduto per statuto dall'assessore all'urbanistica e quindi in questo caso dal sottoscritto e i rappresentanti degli altri due soci nominano i loro rappresentanti nel consiglio direttivo. Questo è un pochino il meccanismo di funzionamento. L'Urban Center ha mm, svolto in questi anni tantissime funzioni e talora anche un po' diverse tra di loro. Eh, all'inizio soprattutto si occupava, erano anche gli anni della grande trasformazione, un po' del, del, supporto scientifico, culturale, di discussione in ordine ai progetti di grande trasformazione. E questa funzione si è venuta mm, via via esaurendo eh, nel, nel 2000 e, mm, 14 eh, di fatto anche con, con, gli altri soci abbiamo come dire, convenuto che era giunto il momento di cambiare un po' la missione eh, di UCM, eh, abbiamo rinnovato gli organi direttivi, è stata rinnovata strutturalmente la struttura eh, del, dei collaboratori e eh, in qualche modo adesso l'UCM oggi si occupa di comunicare la trasformazione di un processo di partecipazione pubblica dei cittadini eh, alla, alla, trasformazione della città, ovviamente eh, attività culturale sul tema del, del, ragionamento sul disegno strategico di Torino attraverso iniziative che hanno un grandissimo ventaglio di apertura eh, che vanno appunto dai eh, dibattiti culturali a iniziative sul web, a meccanismi di partecipazione pubblica con, eh, nei, nelle varie aree della città. Eh, sicuramente gli attori sono gli attori della città, quindi mh, mm, a partire ovviamente dagli attori più eh, intimamente connessi a temi della trasformazione urbana, quindi gli ordini degli architetti, degli ingegneri, eh, i professionisti, l'accademia, insomma il, il corpo dei, dei, ricercatori, degli studiosi di trasformazione urbana, ma eh, anche eh, tutta una serie di soggetti che soprattutto in questa nuova veste dell'Urban Center di, eh, di Metropolitano che dire, da quando io ho assunto la presidenza, eh, ha un po' variato rispetto al passato eh, le proprie attività e le proprie azioni, un po' quelli che sono i protagonisti della vita della città, quindi l'organizzazione di categoria, le aziende, i costruttori, ehm, banal, insomma la, la Film Commission, il Museo del Cinema, mm-hmm. tutti quelli che sono in qualche modo gli attori protagonisti delle varie sfaccettature in cui la comunità urbana vive la propria dimensione quotidiana. Questa è un po' l'impostazione, cioè un'apertura a tutti, so, tutti, quei soggetti che eh, a, a vario titolo entrano nella vita dei cittadini torinesi. Assolutamente, sia pubblico che privato, eh, nel senso che eh, in molti casi eh, molte delle iniziative che stiamo facendo sono in partnership con, eh, con i soggetti privati che poi nel rapporto di partnership pubblico-privata sono stati tra i principali protagonisti della trasformazione che c'è stata e lo saranno di quella che verrà. Ma la struttura è una struttura abbastanza snella, anzi molto bella, ehm, che è eh, composta da eh, personale molto qualificato, molto esperto che copre un po' i diversi ambiti di sviluppo delle attività di UCM, di Urban Center, eh, sia sotto il profilo dell'identificazione dei contenuti culturali, sia sotto l'aspetto della comunicazione, eh, della costruzione di eventi, dei temi delle banche dati gioriali. È una struttura giovane, una struttura dinamica, una struttura eh, fresca, tutta rinnovata e che eh, da questo punto di vista copre un po' tutti quelli che sono i campi eh, delle attività che eh, sono state descritte poc'anzi. Lo slogan che abbiamo scelto per le, le attività del 2015 è Torino è un'altra città eh, e il centro sono, sono i cittadini eh, i cittadini sono coinvolti in tante forme nelle attività dell'Urban Center, sicuramente sono coinvolti eh, per tutto quello che riguarda la promozione delle cose che l'Urban Center fa, quindi le attività culturali sono ovviamente a pubblico, eh, i convegni, gli incontri, le iniziative che vengono fatte. Adesso questa nuova, diciamo così, questa marcia nuova che stiamo dando ha anche un po' l'ambizione di farli diventare protagonisti attivi, non solamente eh, passivi del, in qualche modo fruitori delle azioni di Urban Center, ma un po' protagonisti in prima persona. Eh, proprio qualche giorno fa abbiamo presentato un'iniziativa che stiamo conducendo con il Museo del Cinema e la Film Commission Torino Piemonte, abbiamo promosso un concorso eh, per la realizzazione di short movie di 60 secondi che si chiama One Minute Torino, aperto a tutti, in cui chiediamo ai cittadini di raccontare in un video di 60 secondi la loro chiave di lettura sull'azione urbana di questi vent'anni di Torino. E, ehm, proprio perché crediamo davvero che eh, la ricchezza profonda della, de, de, della partecipazione pubblica sia un elemento che eh, serve a Urban Center ma poi serve eh, anche all'amministrazione che in qualche modo presiede l'Urban Center per statuto, ma che ovviamente attraverso l'Urban Center eh, racconta quello che è un po' il, eh, le, opinioni, le opinioni generali e eh, il, i lavori che poi i cittadini sono ben contenti nel processo di partecipazione civica di fare per la loro città. L'Urban Center gioca un ruolo chiave, fondamentale, eh, molti dei progetti che sono stati sviluppati in questi anni non sarebbero stati eh, così efficaci in termini di qualità urbana, in termini anche di percezione diffusa se non ci fosse stata l'azione dell'Urban Center eh, di accompagnamento ai progetti, di comunicazione e di ascolto del territorio perché io amo di, sempre dire che noi eh, trasformiamo la città non per la trasformazione ma per i cittadini che la vivono la dimensione fondamentale della qualità di vita di una città sta nella capacità eh, di eh, trovare all'interno della propria vita cittadina occasioni per stare bene, ecco, per, eh, la qualità è una, proprietà molto tipica eh, e molto particolare che eh, i cittadini vivono a seconda di quello che eh, in qualche modo siamo in condizione di offrire e ovviamente in un progetto in cui non c'è qualcuno che dà e qualcuno che riceve ma è un continuo scambio tra amministrazione e, eh, e cittadini. Ma ovviamente l'ubicazione è uno degli elementi cruciali per eh, il successo di una istituzione, anche se ovviamente oggi i veicoli della comunicazione, soprattutto sul target più giovane, sono dire, molto legati ai social, molto legati a internet e quindi per, diciamo così che negli anni anche la collocazione fisica, eh, a mio modo di vedere, sarà, continuerà a essere importante perché poi c'è un elemento di presenza, tra virgolette, fisica delle cose, però credo che oggi, insomma, se vogliamo guardare in chiave un po' moderna, eh, conta dove sono ubicato nei veicoli della comunicazione più che dove sono ubicato fisicamente eh, e quindi una delle azioni che in qualche modo in termini di indirizzo stiamo dando a Urban Center è proprio quello di essere molto più presente su dove ci sono i giovani, dove, ci, dove c'è anche il dibattito oggettivamente e oggi il dibattito si svolge certamente nelle sedi canoniche, quindi convegni, congressi, eh, tutte le cose cui, cui, con cui si, si, produce dibattito, ma anche in alcuni casi forse in maniera più veloce ed efficace su, su internet e quindi eh, su, questo, su questo fronte l'investimento è molto rilevante.